Всем привет, дорогие друзья из Турции. Мы который день уже находимся в деревне. И сегодня я вам покажу настоящий деревенский завтрак. А многие из вас знают, что такое деревенский завтрак. Вы пробовали завтраки в Алании и в других городах Турции. Но сегодня вы узнаете, что такое настоящий деревенский завтрак. И смотрите, какие у нас здесь красавцы! маленькие собакевичи. Да? А вот это вот настоящий, настоящий кангал. Где другие? Пашкалане, да? Посмотрите, какие у нас здесь маленькие красавчики. Сколько им месяцев? Месяца, наверное, четыре. Маленькие спаниельки. Сейчас покажу вам маму. Айханан Насинин. Я три щенка, два щенка вот такого вот рыжего коричневого цвета, а один, один черный. Маленькие котята еще здесь есть. И вот мама. Ай, вот еще один вышел. Смотрите, какие красавчики. Пас-пас. Смотрите, какие красавчики. Вот это вот мама. А вот это все маленькие щеночки. Ой какие красивые. Ай, Санчо бьется, Аж когда Ой, Санчо Кирсон. Ай, ай, ой, какие красивые. Вот это вот настоящий кангал, друзья. Пока он еще маленький, но скоро будет большой, суровой охранной собакой, да? Посмотрите, какой красивый. Настоящий охранник будет. Эти еще мелкие пьют, пьют молоко. На завтрак здесь делают бюкме. Это традиционная афьонская выпечка. И хозяйка дома делает бюкме. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Тонкие слои теста. Вот таким вот образом раскатывают мерджимеклими. И традиционная афьонская выпечка, которая называется, как я уже сказала, бюкме, делают с чечевицей. Только в афьоне делают с чечевицей. Вот так вот закрывают. И, видите, получается, как такие длинные блинчики с начинкой. И потом запекают все очень любят местные. Если вы будете когда-то во Фьоне или когда-то вам удастся попробовать быкмя с чечевицей, обязательно, обязательно попробуйте. Вот так вот начинается, друзья, утро в деревне. Хлеб здесь пекут все сами, и всю выпечку, тесто, все делают сами. Чуть позже покажу вам настоящую каменную печь. где вся деревня выпекает выпекает хлеб. Siz bükme her gün mü yapıyorsunuz? Misafirlerimize isteyeni her gün yapıyoruz. Başka ne yapıyorsunuz? Başka ne yapıyoruz? Bükme yapıyoruz. Göbekli yapıyoruz. Katmer yapıyoruz. Ekmek de kendi Tabii yapıyorsunuz. ki ev ekmeği, ekşi mayalı patatesli kendimiz yapıyoruz. Pide. Pidemiz meşhur. Kendimiz pide yapıyoruz. Pizza türü gibi fırında yapıyoruz kendi hamurumuzdan. Вот так вот, друзья, в Афьоне делают все сами своими руками. Afyon 100 yıllık geleneği falan diye anneannelerimizden, çocukluğumuzdan yediğimiz, yaptığımız bunlar. Bu kültüre ait bütün yemekler yani yörük kültürüne ait bütün yemeklerin tamamının ana ham maddesi buğdaydır. Yani buğday, yan ürünler işte bulgur olabilir, onun öğütülmüş halleri olabilir. Bunlardan üretilir. Mesela göbekli en ünlü yemeklerden bir tanesi göbeklidir un buğdayla yapılan bir şeydir. Yani tamamı hemen hemen hamur işidir. Tamamı hemen hemen hamur işidir. Ee, onun dışında mesela bükme, biz aslında bunu ağza açık diyoruz. Afyon'da bükme diyorlar. Bu da aynı şekilde e, hamur işidir. Ee, hemen hemen neredeyse ana yemeğimiz yok denecek kadar azdır. Ara sıcak olarak tabir edilebilecek ya da başlangıç olarak tabir edilebilecek e, türden yiyeceklerdir. Bunun sebebi şu, Yörükler biliyorsunuz göçebe insanlar. Dolayısıyla yemek yapmak için çok uzun süreli zamanları yok. Çok nadir böyle mesela işte göbekli gibi e, ürünler onların e, kondukları yerde daha çok böyle hani bir misafir falan geldiği zaman yapılan ağır yemekler. Yani hazırlanması ağır, işte el işçiliği ağır, lezzeti de güzel. O tür yemekler. Ee, bu, onun dışındaki yemekler daha böyle pratik olan şeyler. Mesela katmer pratik bir şeydir. Birkaç e, kat e, yufkanın içerisine haşhaş yağıyla yapılan bir yemek. Çok basit ve hızlı bir yemektir. Gözlem aynı şekilde hmm. nispeten hızlı bir yemektir. Mantık şu, daha az zamanda daha kolay, daha çabuk ve daha e, enerjiye e, dolgun gıdalar tüketmek. O yüzden yörük kültürünün ağırlığı hamur işi üzerindedir. Mesela Çorba gene aynı şekilde Afyon bölgesinin sakalat çarpan, çarpan çorbasının içerisinde e, mercimek, işte erişte gene hamur işi vardır. Tatlısı mesela e, höşmerim, Afyon usulü höşmerim. Biraz Balıkesir höşmerinden farklı. Onun içerisinde de aynı şekilde e, hamurlu bir tatlıdır. Yani hemen hemen bütün ürünlerin içerisinde hamur işi az ya da çok ya da ana şey olarak, malzeme olarak vardır ve bu şekilde üretilir. Bunların tamamı bu malzemelerden. Mesela sacaşı ismi, isminde bir yemek var. Aynı şekilde mercimek ve bulgurla yapılan bir şey. İşte e, cızdırma var. O da e, mısır unuyla yapılan bir şey. Yani tamamı hemen hemen un ve onun yan ürünlerinden oluşuyor. Bu haşhaş, yağ, Bunu yapmazsak yüzü tel tel kızarmaz. Tamam şimdi biz bunları misafirlerimize yapıyoruz. Mercimekli yaparız, patatesli yaparız, peynirli yaparız, kıymalı, kaşarlı. Misafirlerimizin isteğine göre. Otlu. Otlu yaparız. Karışık Biz bunu ta çocukluğumuzdan yaparız. Anneannelerimizden, babaannemizden, annemizden gördüğümüz, çocukluğumuzda yediğimiz bir hamur işi. Özel misafirlerimize, özel günlerimizde gelenlere, isteyenlere mercimekli, patatesli, peynirli, otlu, kaşarlı, sucuklu, kıymalı isteğe göre yapar yeriz. Ee, hamurumuzu böyle e, teknede, ahşap teknelerde yapıyoruz. Çünkü naylonları pek kullanmıyoruz. Koku yapıyor. E, bir de bir bizim, bizim bunlar ta, e, bu benim kayınvalidem kaldı. Yaşlılarımız evvel böyle ahşap kullanıyorduk. Biz de devamlı ahşapları kullanıyoruz. E, tahta olanları. Naylon türü kullanmıyoruz. Normalde bu e, bükmenin ya da bizim e, isimlendirmemizi az açın birkaç çeşidi var. Yani peynirli yapılanı var, peynirli soğanlı olanı var ya da sebzeli olanı da var. Patatesli olanı da var. Ama ilginç bir şekilde Hemen hemen Afyon'un tamamında. En çok beğenilen ve en çok tüketilen mercimekli. Yani aslında bir sürü çeşidi var ama genelde insanların bildiği ya da dışarıdan gelen insanların gördüğü mercimekli olanı. Çünkü yöresel olarak insanlar bunu daha çok tüketiyor ve daha çok seviyorlar. Şahsen ben de aynı şekilde mesela hani tercihimi mercimekli yemekten yana kullanıyorum. Bilemiyorum belki damak tadıyla insanların tercihiyle alakalı bir şey ama seçim bu yönde olduğu için gelen insanlar da hep bunu gördüğü için böyle sanki bükme ya da az açık sadece mercimekliymiş ya da bu şekilde yapılıyormuş gibi görülüyor ama hani negatif bir yönde var. Ee, başka hiçbirinde denenmemiş mesela. İşte tamam patates denenmiş, peynir denenmiş, işte soğanlı, sebzeli olanı denenmiş. Mercimeksiz zaten sürekli yapılan bir şey ama işte ee, bunun dışında ne bileyim içerisinde bir meyve, herhangi farklı bir ürün katarak belki daha güzel olacak denenmemiş. O yüzden bizim bildiğimiz, sürekli tükettiğimiz, şimdiye kadar da hep gördüğümüz şey mercimekli, patatesli, peynirli, soğan ve sebzeli. Bu haşhaş bizim kendi tarlamızdan. Biz kendi haşhaşımızı ekeriz. Tarlamızdan kaldırdığımız haşhaşımızı yaparız. Doğal her şeyimiz. Buğdayımız, unumuz kendi tarlamızdan. Kendimiz ekip kaldırıyoruz. Yağımız kendimizin, haşhaşımız kendimizin. Kendimiz de yapıyoruz. mercimeğimizi haşladık. İçine baharatlarımızı kattık. Nane kattık, kekik kattık, kimyon kattık, karabiber kattık, pul biber kattık. Ondan sonra tuzunu kattık. Hamurumuzun içine koyuyoruz. Bu da keçi peyniri. Peynirimizi de kendimiz yapıyoruz. Keçimiz var keçilerimizde. Keçi peyniri kahvaltıda daha çok tutulduğu için keçi peyniri yapıyoruz. Patatesimizi de kendimiz ekiyoruz. Nanemiz kendi bahçemizden, kekiğimiz dağımızdan. Hepsi hemen hemen kendimizin. azıcık altına sokuverelim. Size niye baytar diyorlar? Çünkü Ee, bu tip unlu yörük işi gıdaların e, yani tarihsel olarak kökeni çok çok eskiye gidiyor. Yani şöyle söyleyelim, buğdayın üretilmeye başladığı ve e, işlenip bir ürün haline getirildiği çok uzun zamanlara gidiyor. Tam olarak tarihlendirme ya da o konuda tam bir tarih bilemiyorum ama ben tahmin ediyorum hani çok çok eski dönemler e, bu Türk şeyinde kültüründe hemen hemen e, ilk başladığında nasıl yapılmışsa şu anda da aynı şekilde biz yapıyoruz ve tüketiyoruz. Çok bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Bazı ürünler için de biliyorum zaten. Mesela göbekli için böyle. E, çok uzun zamandır aynı şekilde yapıldığını biliyorum. Diğer ürünlerde de hemen hemen aynı. E, diğer ülke mutfaklarında bu çok yok. Onlar e, yaptıkları geleneksel ürünlerin işte çeşitlendirerek ya da ne bileyim sunumunu değiştirerek ya da içerisine bir şeyler ekleyerek yeniliyorlar. Ve bu da onlara bir dinamizm kazandırıyor. Ee, o mutfakların bizim mutfağımıza göre biraz daha önde olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Bizim mutfağımız biraz daha böyle stabil, ürünler daha e, çok uzun süredir yapılan ve aynı şekilde tutulan ürünler. Biraz gelenekselci bir üretim. Hmm. O yüzden e, bilemiyorum. Bazı durumlarda negatif yani dezavantaj, bazı durumlarda avantaj olarak karşımıza çıkıyor ama e, bizim mutfağımızın gerçeği bu. Наш завтрак уже готов, друзья, и сейчас мы вам покажем, как выглядит настоящий деревенский завтрак. Все продукты домашнего приготовления, сыр, э, масло, яйца, в общем, все-все э, домашнего приготовления, все натуральное, все со своего хозяйства, огорода и э, из ближайших деревень. Hoca Ramazan'la. Şuraya geç. Ha? Tamam. Hadi. Ya abi batmayacak yer değil. Üstün kokarsa ben şey yapamam ki ya. Şey almam. Ee, biz e, Kibele'de tamamen e, doğal ürünlerle köy kahvaltısı veriyoruz. E, şöyle anlatayım size. E, mesela menemende kullandığımız domatesimiz, biberimiz e, bahçede tamamen ilaçsız kendi yetiştirdiğimiz ürünlerden yapıyoruz. E, lezzetimiz Dudu teyzemiz. E, bu masada zeytin dışında e, dışarıdan aldığımız hiçbir şeyimiz yok. Hepsimiz tamamen kendi üretimimiz, doğal ürünlerimiz. Zeytinimizi kendi keçilerimizden yapıyoruz. Sağımız dahi bize ait peynirlerimize. E, haşhaşımız zaten Afyon'un Afyon özgür meşhur haşhaş. E, pekmezle veriyoruz haşhaşı. Onun dışında e, patatesli bükmemiz var. Gözlememiz var. E, gözlemenin unu dahi kendi tarlamızdaki buğdayımızdan e, üretip yapıyoruz. Bu masada zeytin dışında organik olmayan hiçbir şey yok. Hazırladığımız sadece e, zeytinimiz ve çayımız. Mezelerimiz, acılı ezme, yoğurtlu havuç, bir de e, naneli ezmemiz var. İçindeki nane su nanesi. Annemin bahçesinden e, topluyoruz nanemizde. Herkese afiyet olsun diyorum. Gusna. Hmm. Oçin gusna. Gözleme bizim köy köy kahvaltılarının vazgeçilmezidir bir kere. Bunun çeşitleri var ama ben patatesini çok seviyorum. Sonra sucuklu yumurta. Ha bizim mutfağımızda kahvaltıda şöyle bir şey var. Yumurta sucuksuz, sucuk yumurtasız olmaz. Sonra tabii ki patlıcan ezmemiz var. Biberimiz var. Bunlar misafir olduğu zaman köy evinde bir kahvaltıya koyulan yemekler. Yani günlük köy kahvaltısı tadında değil. Herkes söyleyince yanlış anlayabilir özel bir misafiriniz geldiğinde kahvaltı sofrasında bu şekilde çeşitli menemenden başlayarak işte zeytini, peyniri, 2 çeşit peyniri ki genelde ev yapımı peynirler kullanırız. İşte gözlemesi, bükmesi, patates kızartması mutlaka olur. Tabi sofralar olmazsa olmazı bal ve bizim yöremizin haşhaşı, haşgeş. Ee, bunu bazı yerlerde e, pekmezle sunarlar, bazı yerlerde bildiğimiz direkt toz şekerle karıştırarak yaparlar ama bu, biz genelde pekmezle kullanıyoruz, tercih ediyoruz daha doğrusu. E bir de çay. Afiyet olsun. Вот такая вот она жизнь в деревне, друзья, кажется размеренная и непринужденная, а на самом деле с утра до вечера люди здесь работают как в своих домах, так и в огородах, ну и, конечно же, выращивают пшеницу, мак, вишню, огурцы, картофель, подсолнухи и так далее. Смотрите мои предыдущие видео, там мы снимали много э, с различных плантаций, а также из весневого сада. Подписывайтесь на наш канал, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Оставляйте свои комментарии. Ну и, конечно же, как только у вас получится, приезжайте в Турцию и познавайте эту прекрасную и великолепную страну. Ну а мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока.